Selain video pre-rilis episode 13 drama Penthouse, hari ini juga telah dirilis beberapa foto still cut yang memperlihatkan Ha Yun Chul dan Logan Lee. Dalam foto yang tersebar tersebut, terlihat Logan Lee sedang mengunjungi Ha Yun Chul yang telah sadar dari koma. Selain itu kondisi Ha Yun Chul juga sepertinya terlihat jauh lebih baik. Karena tidak ada peralatan medis yang dipasang pada tubuh Ha Yun Chul. Selain itu Ha Yun Chul juga sudah dipindahkan ke ruangan rawat inap. Dalam foto yang beredar tersebut, Hayun Chul masih menggunakan perban di kepalanya. Entah apa yang akan dikatakan oleh Hayun Chul kepada Logan Lee. Namun jika dilihat dari tindakan Hayun Chul yang memegang tangan Logan Lee, sepertinya Hayun Chul meminta bantuan sesuatu kepada Logan Lee. Bantuan apakah yang akan diminta oleh Hayun Chul? Menurut drama update Hayun Chul pasti akan menanyakan keadaan Berona kepada Logan Lee. Selain itu Hayun Chul pasti masih mengkhawatirkan keadaan Berona setelah apa yang Chon Sojin lakukan kepada Berona pada episode 11 sebelumnya. Jadi kemungkinan Hayun Chul akan menanyakan keadaan Berona dan meminta kepada Logan Lee untuk segera mempertemukan dia dengan Berona. Hayun Chul pasti ingin memperbaiki hubungannya dengan Berona karena Hayun Chul telah sadar jika Berona tidak memiliki siapapun lagi selain Hayun Chul. Atau mungkin saja Hayun Chul kembali berpesan kepada Logan Lee untuk menjaga Berona jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Terlebih Chon So Jin masih bebas berkeliaran, dan hal itu pasti membuat Hayun Chul khawatir. Di samping Berona, Hayun Chul juga pasti mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan Haeng Biul, karena bagaimanapun juga Haeng Biul adalah anaknya. Selanjutnya Logan Lee juga pasti akan memberitahu Hayun Chul jika Jo dan Tae telah meninggal dan hal itu berarti jika Chon Jin adalah satu-satunya orang yang paling berbahaya saat ini. Sama halnya dengan Sim Suryon, Ha Yun Chul juga sepertinya ingin menghentikan Chon Jin dengan tangannya sendiri. Apakah yang akan dilakukan Ha Yun Chul untuk menghentikan Chon Jin? Apakah menurut kalian Ha Yun Chul adalah orang yang akan mengakhiri semua konflik yang terjadi terkait Chon Jin? Atau apakah Ha Yun Chul hanya akan berfokus pada Berona, Menurut drama update sendiri, Ha Yun Chul kemungkinan akan turun tangan langsung untuk melawan Chon So Jin. Hal itu bisa dilihat dari preview episode 13 drama Penthouse sebelumnya di mana Ha Yun Chul terlihat menangis setelah melihat Berona. Saat itu juga Ha Yun Chul mengatakan jika dia ingin Berona bahagia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait apa yang akan dilakukan oleh Ha Yun Chul?